Naja, also äh, als ich dann nach Hause kam, ich bin damals dann, ich war ja früher politisch nicht organisiert, bin da in die SED eingetreten, nicht? war ja die Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten und vielen Parteilosen, äh, habe äh, danach ja auch zeitweise im Ministerium gearbeitet, war auch zeitweise zweiter Sekretär in Tempelhof bei der SED, später auch Parteisekretär in, äh, in Johannistalen im Betrieb. Als ähm, letzte Bemerkung ähm, habe mich dann auch besonders nach 89, 90 äh, hier interessiert. für Vierte waren Moorsoldatentreffen, habe da auch viel vermischt, vermittelt, dass äh, Moorsoldaten Interviews geben konnten aus Köpenick, habe diese Dinge, habe mit denen gute Kontakte, fahr je, bin jedes Jahr hingefahren dort, habe an den Treffen teilgenommen. Und äh, das äh, Fassid ähm, gegen Krieg und gegen den Faschismus. Ne, und äh, das ist die Schlussfolgerung der Krieg ist was Furchtbares. Der bringt nicht nur für die Soldaten, sondern für die Bevölkerung viele furchtbare äh, ähm, Zustände. Und gegen den Faschismus und dann jetzt auch den Neonazis muss man sich wenden, um ähnliche Verhältnisse, die sie anstreben, verhindern zu können. Das wäre vielleicht auch gleich noch so das Schlusswort, wenn nicht noch irgendwelche andere Fragen sind. Also diese Schlussfolgerung, die ist nicht nur jetzt in den letzten Jahren entstanden, sondern damit lebte man auch schon in der Zeit, wo man eingesperrt war und danach während des Krieges und danach.